Bem-vindo, bem-vinda ao dia 9 do nosso desafio de 21 dias, Criando Abundância. Hoje o nosso tema é a abundância e a lei da doação. O universo funciona mediante um intercâmbio dinâmico, e quando doamos livremente de nós mesmos, recebemos em troca uma abundância transbordante. Leve um momento agora para apreciar o fluxo de dar e receber na sua própria vida. Qual foi o último presente que você deu a alguém? Um sorriso? Uma palavra amável? Deixe que a gratidão invada você em cada ato de amor que receber hoje. Hoje descobriremos junto com Deepak Chopra que quando damos generosamente e abertamente, os dons que a vida nos dá em troca são fantásticos e abundantes. Relaxe e permita que a sabedoria universal chegue na sua vida através de Deepak Chopra. Life blooms through the flow of giving and receiving. A vida floresce através de dar e receber. Nothing is static. Nada é estático em nosso corpo. Our bodies flourish through dynamic and constant exchange with the universe. Cells thrive through cooperation with one another, as do all organs. Nosso corpo cresce mediante um intercâmbio dinâmico e constante com o universo. As células crescem cooperando umas com as outras, como também fazem os órgãos. Blood must flow freely, and stopping its flow creates coagulation, just as thwarting the flow of a river creates stagnation. O sangue precisa circular livremente, e se o seu fluxo paralisar, gera coagulação assim como restringir o fluxo de um rio produz a sua paralisação. Nature similarly provides us with a perfect symphony. Da mesma maneira, a natureza nos oferece uma sinfonia perfeita. The sun provides warmth for seed pods to sprout. O sol produz calor para que a semente germine. Rain brings much needed moisture to crops, which subsequently give us food to nourish our bodies. A chuva traz a umidade necessária para os cultivos e estes nos fornecem alimento para nutrir nossos corpos. Nowhere in the natural world does hoarding exist. Em nenhuma parte do mundo natural existe isolamento. The process of giving and receiving is a crucial part of nature's rich abundance. O processo de dar e receber é uma parte crucial da rica abundância da natureza. In this way, the law of giving is very simple. Da mesma maneira, a lei da doação é muito simples. If you want joy, give joy to others. If love is what you seek, offer love. Se você quer alegria, dê alegria para os outros. Se é amor que você busca, ofereça amor. To be blessed with all the good things in life, including abundance, learn to silently bless everyone with all the good things in their life. Para ser abençoado com as coisas boas da vida, como a abundância, aprenda a bendizer silenciosamente a todos e a cada um com todas as coisas boas da vida. Pleasant thoughts, good wishes, appreciation, compliments, or even a smile. Pensamentos agradáveis, bons desejos, apreços, elogios ou até mesmo um sorriso. The more you give, the more you receive. Quanto mais você doa, mais você recebe. Consider abundance as simply another name for universal good, which is always available to you as a divine, loving, compassionate being. Considere que a abundância é apenas um outro nome para o bem universal que sempre está disponível para você como um ser divino, amoroso e compassivo. By accepting life's goodness and offering it to others, you will create true abundance in your own life. Ao aceitar o bom da vida e oferecer os seus benefícios para os outros, você criará a verdadeira abundância na sua própria vida. Today, practice the law of giving by offering a small gift to everyone you encounter. Pratique hoje a lei de dar e receber oferecendo um pequeno presente a todos com quem você se encontrar. The gift needn't be expensive or of any monetary value at all. A flower, a smile, a heartfelt compliment, a helping hand, or a silent blessing. O presente não precisa ser caro, nem ter valor monetário. Uma flor, um sorriso, um elogio sincero, uma colaboração, uma bênção silenciosa. As we prepare for our meditation, let's take a moment to focus on today's centering thought. Ao nos prepararmos para a meditação, vamos nos dedicar um momento para nos concentrar no pensamento central de hoje. Today and every day I give that which I want to receive. Hoje e cada dia eu vou dar o que quero receber. today and every day I give that which I want to receive. Hoje e cada dia eu vou dar o que quero receber. Now let's begin. Vamos começar. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes.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 Hoje e cada dia eu vou dar o que quero receber. Hoje e cada dia eu vou dar o que quero receber. Hoje e cada dia eu vou dar o que quero receber. नमस्ते